Wie kan vir my sê watter getal is hierdie? Ja? Tanaka? 53. Korrek, pragtig. 53. Wat is 2 meer as 53? Leandre? 55. Pragtig Leandre. Wat is 2 minder as 53? 51. Pragtig. Wat is 1 meer as 53? 54. Presies, baie mooi. Wat is 2 minder as 53? Winsley? 51. 51. Baie mooi, Winsley. 35. Wat is 2 meer as 35? 37. 37. Pragtig. Wat is 1, 2 meer is 28. 40. Mooi. Wat is 1 meer as 40? 41. Mooi.